हेलो दोस्तों स्वागत है आपका तोतला चैनल में तो दोस्तों ये मेरा स्टाइल है ऐसे बात करने का मुंह पे कुछ बांध की तो दोस्तों कुछ ऐसे तीन फैक्ट जो आपका आपको बारे में आपकी खूबे बता दे पहला जब भी आप दोस्तों संडास में होते हो तो आपका दिमाग नॉर्मली ज़्यादा काम करता है क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा सोचते हो और आप वहाँ रिलैक्स भी होते हो और दोस्तों दूसरा आप पहचान सकते हो आप कितने खूबसूरत दिखते हो या फिर अट्रैक्टिव अगर आपका आपके नाक से और आपके होठों का डिस्टेंस आपके आईब्रो के और आपके आँख के डिस्टेंस के बराबर हो तो आप समझ आना आप बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सन हो और दोस्तों आखिरी का तीसरा अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब हो तो आप ज़्यादा होशियार हो अच्छी राइटिंग वालों से था क्योंकि तो दोस्तों ऐसे ही फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली